在某个场合，当你和大家在艰难地相处。 satu coba yang laki-laki tambah satu kenceng ya yang dua nah dua ya lagi tombol dua nah sekarang sudah tahu belum namanya nih kakak belum kakak ucapkan dulu ya yang jawab salamnya kakak semoga menjadi anak yang pandai semua mau berarti jawabannya amin ya semangka. Belum salah salah salah. tiga.